Un buen día. Ahora vamos a ver cómo etiquetar curvas de nivel o contornos. En este caso, en la aplicación ArcMap, tengo cargada una capa de curvas de nivel. Si abro la tabla de atributos, puedo chequear que en el campo contorno, el intervalo entre cada curva está en 20 metros. La idea es tener las curvas primarias y secundarias como primarias las voy a poner a un intervalo de 100 metros, para lo cual debo crear un nuevo campo. Voy en las propiedades, en Table Option, Add Field, y voy a poner intervalo. Tipo texto, una longitud de 25, aceptamos. Ahora deseo seleccionar solamente las curvas que están cada 100 metros. Para lo cual me voy a ayudar del siguiente script. Lo copio. Me voy al menú selección. Select by attributes. Y voy a pegar aquí el script. Acá con tor corresponde al campo contour si fuese elevación, tendría que colocar aquí el nombre del campo. El detalle de, esta, de este script lo pueden chequear en el blog. Le pongo Apply. De esta forma me ha seleccionado todas las curvas que están a un intervalo de 100 metros. Entonces voy a llenar los datos. Clic derecho, Fill Calculator. Voy a poner entre comillas primarias. Invierto la selección desde Table Option, Switch Selection. Voy a poner estas como secundarias. Fill Calculator. Limpio selección. Tengo este, separadas en la tabla de atributos las curvas primarias y secundarias. Me voy a las propiedades, en la pestaña Symbology, en Categories, en Unique Values, voy a seleccionar intervalo, le pongo aceptar todas, aceptar, y tengo acá, visualmente, puedo distinguir las curvas primarias y las secundarias. Ahora vamos con el etiquetado. Me voy a ir a las propiedades del, del iOS, del Nos vamos en la pestaña general del data frame. Acá donde dice Label Engine, voy a seleccionar Maplex. Aceptamos. Ahora, voy a las propiedades de la capa de curvas de nivel. en La pestaña Labels. Activo la casilla Label Feature in this layer. Acá el campo contornos y vamos a usar una expresión porque yo solo quiero etiquetar las curvas de nivel cada 100 metros expression acá voy a activar advance y vamos a copiar este script igualmente si quieren saber cómo funciona pueden chequear en el blog acá si quieren cada 50 metros pueden modificar este valor de 100 le damos verificar. Sale correcto. Ponemos OK. Y nos ha etiquetado las curvas de nivel. Pero nosotros queremos darle una apariencia mejor. Para lo cual vamos en Other Option, Placement Properties. En Label Position, pestaña, en general, vamos a seleccionar Contour Placement y aceptamos para que tenga esta posición en cada contorno. Le damos a aplicar. Podemos ver que ya está sobre cada contorno. Pero no podemos editar un halo text symbol, symbol, edit symbol y nos vamos a ir en la pestaña mask. Seleccionamos un halo. que este halo con 2. Está bien. Aceptamos. Aceptamos. De esa forma podemos ver que la visualización es mejor. Y hemos etiquetado correctamente las curvas de nivel. Bien, esto ha sido todo. Espero que les sea de ayuda. Y no olviden visitar todos nuestros medios sociales. Gracias.